Hammaga salom alaykum asoslardan Abdulloh kanalni ko'rib turgan hamma do'stlar. Bugungi videoni boshlash sog'lom ketishni maqsadlar berib ketmoqchiman do'stlar. Xo'sh do'stlar, hammaga barcha hayotlar muborak bo'lsin. Bugungi videorolikni boshlashdan oldin kelishuv video shaqovatlar klaus kanalimizga obuna bo'lib videolarni tomosha qilinglar do'stlar. Bu videoda e, kompyuter bilan telefonni solishtirganman, sal muammolar va sog'lom so'rab qolaman do'stlar. videoroliklar ham anchadan beri chiqmadi aktivistlarimdan tushib ketdi endi xudo xohlasa buni buyog'iga videoroliklarni ko'paytirishga harakat qilaman xudo xohlasa ishlarim chiqib qolmasa mm, videoroliklarni boshlayman tez orada yangi video kontentlar chiqadi o'shaning uchun kanalimizga o'tib obzor qo'yishlarni tavsiya etaman qanunda barcha muammolarni esdan chiqarib videoni mazaxlab tomosha qilinglar bosh do'stlar internetim qatib qattiq qoldi ozgina kompyuterda ko'rsatib discount promokodadan va qo'limga bir e, yuz yigirma ming dollar bilan bitta mashina berdi hozir uni ham chiqib ko'rsataman kart qilamiz mana kardinal sk degan berdi soatga qandoqlashlarga ko'rsataman xo'sh do'stlar video uzoq cho'zmasligi uchun vaqtida olmasligi uchun mashinani shaqqab kelib parkirovga qo'yib qo'ydim xo'sh ochamiz o'tamiz kompyuterda sal boshqacharoq ko'rindi soatga beriladi deyapti aylanib kelamiz beriladi bir qo'lda video olayotgan uchun ucha holat ko'rinishi mumkin tanniyam ko'rsataman yonboshlari так kompyuterda ko'rsatmayman endi telefonda ko'rsataman hozir ikkinchi serverga ham kirib oldim telefonda kompyuterdan ko'rsatdim endi telefondan ko'rsataman kompyuterda boshqa boshqacha telefondan boshqacha bo'ladi shu mashinani bergan kompyuter ozgincha masalani ko'rgan bo'ladi yana do'stlar o'sha promo kodini ishlab yuraman yuz promo terdim va kardini kardilak Escalade degan mashinani oldik promo buni real karsda solsa kerak buni narxini ham ko'rsatuvdim qo'limga haligi bir yuz yigirma berdi uchinchi level bo'lganimda uchinchi emas уже даже beshinchi level bo'lganimni berdi ko'rishinglar mumkin beshinchi levelman sineterodan berdi endi biz real karsni qancha narxligini bilib videoni davom ettiramiz Buni pauza qo'yib turaman borib olib davom ettiraman xo'sh do'stlar mana kiyib oldik salonga ham endi narxini ko'rib o'tamiz O'tkazamiz, o'tkazamiz, o'tkazamiz. Tayo emas, şunu o'xshatmanglar. Mana do'stlar, 13 million 200 so'mona narxi shu mashinani promokod borligi uchun shu mashinani 3 soatga ega bo'ldik. tom ko'tarchalash beradi soatga o'zi do'stlar kompyuterda boshqacha telefonda boshqacha fikringlar kommentariyada qoldiringlar qaysi biri qulay video olgan shu bilan o'z nihoyasiga yetdi do'stlar o'zlarda ehtiyot qilinglar sizlar bilan kanal bo'lsa bo'ldi keyingi video roliklarni o'tkazib bormaslik uchun videoga ko'pchilik e'tibor uchun layk bosib kommentariyada fikringlarni qoldiringlar va kanalimga a'zo bo'lsanglar shunaqa yangi yangi zo'r zo'r kontentlarni ishdan chiqarib yoki yozib yubormaysizlar hammaga xayr do'stlarim keyingi videoroliklarda ko'rishguncha